احنا بمرور الوقت آه، كي آه، تطورت الافكار وتهيكلنا في شركه تعاونيه وعملنا des contacts بين السخرة ومع تطور التكنولوجيا آه، اتضح اني نجموا ندخلوا في في المنتوجات البيولوجيه بالمنطقه يعني بالتنسيق مع الشركه التعاونيه ومع GIZ مشكورين عملوا لنا des formations على طريقه المداوات وعلى الشيء هذا ومع ل Ecocert زاد اللي هي الحاضنه بتاعنا اللي هي اللي مكنتنا من السيرتيفيكا هذه واللي هي تعطينا في الارشادات اللازمه واللي هي تمدنا بالمعلومات من الجديده اللي تتطور في الوقت اقتنينا آه، آلة مداواة رش سعتها 400 لتر احنا كما قلنا نستعملوا في المنتوجات بتاعينا نستعملوا أدوية بيولوجية بالأساس اللي هي ما نعرفوهم بالتراسير واللازير والانبسيدين نحن نعرفوا أن اللوزي تبدأ مرحلة التنوير يوم 15 مارس آه، في الوقت هذا يلزمنا نحن نبدو في عناية يوميه مباشره مع الشجره انه في كل وقت وقت تمس باش تمس بالانتاج تمس بحاجه لازمنا ندخلوه آه، الفلاح يعمل يتصل بينا في الشركه التعاونيه يقول لنا راه ثم نوعيه المرض الفلاني ولا نوعيه يلزمنا نداو في الوقت الفلاني هذيك حاجه اللي يطلب منا الشهاده نورو نحن ندخلوا على في في وقت قياسي ونتصلوا زاد بالخريطه الارشاد الفلاحي اللي هي زاد ناخذ منها المعلومات زاد على نوعيه المرض الموجوده وقتها ولا نوعيه الليموش الموجوده آه، احنا بالتنسيق مع التعاون الالماني بما يعرف بالجي زيد اللي هو عملنا تكوين للفلاحه الخدمه اللي عندنا في الشركه وعمل تكوين لنا نحن في طريقه المداوات وفي نفس الوقت زاد مكننا من بعض من البدلات بتاع اللي نستعملوها في اللي هي لي ماسك les bottes les gants ال combinaison complète. آه، عملوا لنا تكوين كيفاش نجموا نستعملوها ويلزم نستعملوها في وقت المداوات اللي هم عطيناهم الخدمه بتاعنا ولا باش يخدموا بهم في نفس الوقت آه، <clears throat> انه آه، التكوين زاد امتد انه حتى ورونا كيفاش نجموا نداو الجر انه نتفادوا الايامات اللي فيها الريح باش الدواء يمشي للاماكن اللي اللي نجموا نداوه بالكدا وينجم ياثر على الواحد هذاك لانه الريح ما يخليش الدواء يمشي لبلاصته اثنين انه آه، يلزم نداو في خاطر نحن الشجار بتاعنا مغروسه في منظمه وفي نفس الوقت مختلطه نولوا نحن كل افيك دي ليني افيك يعني في خطوط آه، منظمه آه، يوقع المداويات الكتار فيه قرابه 400 شجره اللي تداوى en ligne مع بعضها deux ouvriers deux خدامه هما اللي يقوموا بالمداوات في اللحظه ذيك انه اون باراليل مع بعضهم طبيعه الحال كما قلت لكم الخدمات اللي نقدموها للمنخرطين اللي تابعين الشركه التعاونيه نقدموها لهم مجانيه يوقع المداوات كل 15 يوم انه نحن وقت اللي نداو يلزمنا نبقوا نتابعوا في الشيء هذا انه اذا كان المرض ما تحدش الشيء هذاك والموش هذيك ما قضيناش عليه نولوا نبدلوا نوعيه الدواء في نفس الوقت نعاودوا بنوعيه دواء اخرى اذا كان دوينا باللازير في المرحله الاولى المرحله الثانيه نمشوا للتراسير وعندنا زاد 15 يوم اخرى المرحله الثالثه نمشوا للامبيسيدين اللي هي تتمد المرحله هذه 45 يوم كل 15 يوم احنا عندنا طريقه تاع دواء اذا كان احنا ما ثماش مرض ولا ما بقاش يمتد ولا مش موجود بما انه المناخ زاد احنا يعاوننا ما عندناش لانه احنا بلادنا فيها الهواء الطبيعي وفيها وعندنا الندوه والميديتي بما يقال عليها ناقصه عنا مرات نداو مداوات مره واحده ما نعاودوش دواوات مره ثانيه لانه هذه من الصفات اللي عاونتنا على الفلاحه البيولوجيه هي المناخ المعتدل والمناخ باه اللي شجعنا على الشيء هذا آه، بصفتي كمنخرط في الشركه التعاونيه وفلاح وانخرطت في الفلاحه البيولوجيه من سنه 2010 انا ننصح كل فلاح انه ينخرط في الفلاحه البيولوجيه ويتبع البروسيدير بتاع المنتوجات البيولوجيه لاني اول حاجه تحافظ على الارض بتاعه تحافظ على الشجره بتاعه في نفس الوقت نحافظوا على صحتنا البشريه اللي هي هذه الاهم وفي وفي نفس الوقت انه نجموا ان المنتوجات بتاعنا نجموا نصدروها ونجموا نخدموها لانه اذا كانت تكون فيها آه، دي فيها خصوصيات معينه نجموا ننافسوا بها والنجم اللي هي مش موجوده في اماكن اخرى بارك الله فيك